السلام عليكم معكم محمد قناة وابا هذه لعبة شبح سوشيما طبعا المغول آه، حاولوا السيطرة على اليابان ولكن يعني فشلوا لأن اليابان تقريبا كانت على أرض آه. أوكي خليكم مع القصة 血も涙もなくただひたすらに暴虐だ我が方は八十無勢なれど対馬の民を守らねばならない今日俺はこの命を捨てる船が海を覆っている 血を恐れるな飲み込まれるぞ習わし武勇誉れそれが我らが道だ我らこそ島の勇士我らこそモものの札では足立殿 奴らの息をくじいてまいれよっ よく聞け腕に覚えのものあらばいでよなだチムニだ我こそは足立春信かの足立義信が五代の末裔なり تسوشيما طبعا انا قاعد العب فزي ما قلت يعني حاول قبلاي خان ان يغزو اليابان طيب ولكن آه، كل ما يغزو يجي اعصار يطير يقول له مع مع نفسك يعطيه على اذنه طبعا آه، المغول ما عندهم شرف عادي يقتلونك باي طريقه حرق آه، مو بحرق بس حتى يعني احجار اي طريقه يعني يلقونها يقتلونك فيها ما عندهم قتال سيف ضد سيف ومدري ايش سوتوماتا اريغاتو سينسي طبعا انا اسمي جن احتاج اليك انا اي والله اوه هذا طبعا صوت زورو اللي ما يعرفه شمورة دنو واتشا اوكي يعني التحكم جميل اوه يا رجال هذه المطارد خارجية قائد المغول طبعا ما ادري مغول وديسكا الوان طبعا صدق ما كان قاعد يسوي بس ليتس آه، جو نايس في طور ودي اجربه اللي هو حق آه، اكيرا كوراساوا اتوقع افلام عاد مره حلوه في فيلم اسمه موساشي هذا الساموراي مره بطل يعني تقريبا دخل

لعبة على هذا موساشي كلهم ماتوا؟ نو بيسش اوه يا رودومو نحن كل من تبقى اوكي ليتس جو سأقاتل بجانبك يا سيدي شمرا سنسي شمرا <laughs> ما علينا هنا قائد المغول الذي حرق اما يا خال طلع خاله جن اوه يلعن ابو سيف لا لا تقول لي ماتت عن طريق المنجنيق والله قد يكون يا باي لا دو طلعت السيوف اليابانية ما في أفضل منها خاصة حقة الساموراي يعني فيها من الحدة ما فيها هل باخذ السيف وبقاتل القائد المغولي؟ コトンヌですかおはだハフィッジンキスハン前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも、すべて打ち勝ってきたのだろう。 はい。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った学んだのだこの国の言葉しきたり信仰ああ、オッどの村を飼いならし焼き払う顔な يعني هو قاعد يحرق ي ح تتكلم عن شرف الساموراي أيها الوغد شوف العرق وينزل من وجهه إنهم لا يستسلمون أبدا كوتونو نعم على طاري القصه اللي كنت بقولها واحد اسمه مياموتو موساشي هذا من اعظم الساموراي في التاريخ يعني عنده مواهب في المبارزه وكانت آه، بدايه حياته عمره 13 اتوقع اوه في بدايه عمره آه، اتوقع انه قتل واحد تحرش في مدرسته وبعدين قال يا رجال فدخل في 60 قتال ولا خسر منها ولا نزال واحد الشيء اللي يعني اللي يعجبك فيه انه صار يستهزئ فيهم احيانا يجي معاه سيف خشبي ومع ذلك يهزمهم فنعم وهو طبعا تطور تقنية السيفين اوكي يعني شيء زي كذا هذا الساموراي القوي نعم يو مين اللي احس القصه يعني يمديك تختم اللعبه في يعني بدون المخا السينمائيه هذه كيف وصلت إلى هنا؟ مغول أيها المغول سأقتلكم فنعم آه المغول حاولوا ايش يسوون؟ يغزون العالم فجو عندنا العرب وماتوا في معركة وما قدروا يغزونا طبعا بس يعني حرب التتار اللي في العراق ذبحوا ما ذبحوا يعني قتلوا الناس لعنوا خ... ما عنده يعني خش كذا معاه كان هناك أحد يشهد ربما محارب أين درعي؟ وير از ماي درع؟ هي هذا هو؟ يس 壊れておるだがあるだけありがたいええー、 أفتش المنزل بحثا عن الكتانة وين الكتانة حقتي؟ هذه؟ لا ما أتوقع هنا افتح الباب آه، الكتانة حقتي وينها؟ يوه مغول لا يمكن الركض おそらく太刀はここにはない私に任せてほら隠れろ يو لا تقول لا تقول بكتلا 殺さないで血を止めねえ米を出せアロズ少しだ احسها قوية تكسر يمكن شوتو ماتا كوداساي اوه اوه كوزيرو على اذنك تبي رز اجل ها؟ القوا اوكي طاح طيب، جوالي ما علينا ناني مونو دا يونا اوه يونا هاي يونا 太ちが欲しいな Yes, ついといてありがとうどれほど寝ていた数日島の半分が乗っ取られちまったよちょっとよ今後にしてくっそ OK かがんで R3 You, no, please, no. طيب اذا شهدت يعني اوكي لازم نروح آه، سأتبع حركة النينجا تعود جزيرة تسوشيما أول خط نايس أبدع والله استوديو سكر بانش طيب نتحرك الله الله الله الله ما يشوفون عاد قوية والله اوه اي والله لا يتبي يسأل عن شيء ماذا سيحصل لهذا الرجل؟ طب كيف انزل؟ اما انسى امره مات في ارض المعركة هو خالي لقد مات あんたが堺人か堺友人はい。のいのしておじ上は生きておいでかレミアンジョアケイおそらくね猛虎に囚われてるけど場所はわかるか東の海岸沿いカネの木であろう ودي أجرب الأبيض والأسود شو رأيكم؟ يعني だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる鎌倉に下踏みを送りご助力も超えようあんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよではなぜ助けた死なれちゃ困るからさはい手を貸してほしい叔父上さえご無事なら対馬は助かる俺にとっても唯一の身内シェメグイ هو طبعا آه، اذا تبيون تعرفون ليش اللبسنس يعني مثلا الشفايف تتحرك لانه اتوقع سووا اللبسنس على اللغه الانجليزيه لو سووها على اليابانيه ما نقدر نشوف ذا الشيء لا يمكن المساعدة Let's go. أين سيفي يا يونا؟ اللي يعجبني إنه ما في طبعا هذا كله تدريب يعني كمهمة إنقاذ يعلمونك شو تسوي وش ما تسوي يوش يوش تسدمو كوي آه، را اوكي انا يعني ودي اسوي بلاتينوم للعبة ابي اعرف متى اصير نينجا ومتى اصير اوه يا باي اه نطلع هنا <laughs> اوكي سوري والله ما ادري ليش رحت هناك غبي هايك هايك يعني بسرعة هايك مزيد يعني والله لو ايش ما شافونا تخسي يعني طلعت لصة اح قايضة سيفه عشان ياكلون والله جيدة ذي يا اخي قسما بالله بطلة ショットマターありがとう娘というのか持ち主はとっくに死んでるナイスلغتهم كوتشي كوتشي من هنا يعني أين يقبع هذا الرجل؟ 犬かまずいねおお見つかったんだ見張っておれ俺が調べよう立ちさえあればどこかにあるはず أين سيفي أيها اللعين؟ ها لقد وجدته ساموراي هو عليه علامة الفاست فورورد يو هذا وانا صغير ساكاي جين ساكاي جين منو شمر العظيم؟ お前にかなう者はいないなだがまだまだ太刀に振り回されておる稽古中です父親の武具でかこれは酒井家の宝刀戦を鎮め命を救った太刀だ 殴られたのかいえ身を守る術を教えて心得ています刃を操るには何よりもまずその心を沈めねばならんぞできます叔父上叔父上そうか اوكي هل بقاتله؟ هاي اوكي اضغط باستمرار اوه はいはいはいはいウェルカムナイスよろしいさように戦えればあざをつけられることもなかったな不意 <laughs> をつかれたんですではそのあざをつけた者が戻ってきたら汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守るそやつの目に砂を浴びて、yes. سار من رمله في عيني それからめった打ちにしてやりましょうそれは誇りのない屋敷将軍武士たる者敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け المصيبة هذا الشرف وما شرف هو اللي بيخليك تموت سأخترق فاتك 勇ある武士だと示してみよう آه، شلون؟ انقر على كسر الدفاع بالترنم اوكي اوكي يعني اكسر دفاع نايس こうさんだ。こうさんだ。レオラン、たちでやったら わしは死んでおった <laughs> 嘘をつくものかよし次はわしの攻めを防いでみよう手心を期するでないぞよく防いだな良い構えだナイス疲れた休みませんかまだ終わってはおらんぞ腹を据え痛みに耐えてみせよよし هذه صحتك ش ك ر هذا مقياس العزيمة أريغاتو أحصل على العزيمة عن طريقة ال... نايس اوكي نايس تجربة أولى جوتات لا تفل امها لا يجيك كف على ذ ك それでは槍が相手のを始めよう。ضد رمح؟ わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。 ما يمديني اسوي مثلا لوك اوت عليه かなる武具もいかなる兵も打ち破る手はあるご指導痛み入ります終わってはおらぬぞわしと刀比べをする気はあるあざができますよ大口を叩くな一つ賭けでもしよう先に五本打った方が有限を決めるとするよラシャではタコにしましょう اخطبوط <laughs> اوه يا ابن الهوهو القوا ايام يحب الاخطبوط ما هو سؤالك الاخير؟ 代々当家の武士は 規律を守ってきた何を重んじてきたかわかるかよう主への忠義なん己を律することあと申してみよう誉れ勇猛に戦い堺の家を守ることです堺アシエラ堺それは父の言葉であろうお前にとっての誉れとはそれは 民を守ること、うん、己を守れぬ者らなお前は優しいなだがまずは主に仕えながら皆に示すのだ勇気と真偽と節制とたやすく思えますかあ行うは形だわわしも日々苦心しておる しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならんもちろん武士にとってもなそれが誉れを売る道だおお I've not うん سأريك ما هو الشرف يخرب أبو بيت سيفه やらべえ行くぞクズ野郎うお見つけたんだね馬はどこにおる馬屋にいるかも来て شوت شوتو متى اوكي اتمنى انهم ما يسوون كل شوي لقطات لقطات يعني بيطلعني عن طور الحماس تبا لمبادئك كذا استعمل الاستهداف لا اوكي اه كذا يعني نايس 近いな助ける気じゃないだろうねもう隠れんたちも取り返したちょっと ساعد من في م うわありがとうございますお侍は皆死んだと聞きましたがどこかにかくまってもらえ小金寺に行こうと思いますよし街道は避けようよし必ず息子を守るのだぞ あんた無茶ばかりするねあやつは戦えぬからな نعم أنا سيف الذين ليس لديهم أحد あんたなら大勢を救える أ و 弟が شقيقي にさらわれただから俺を助けたのか私にはあの子しかいない叔父上がお待ちなのだ頼む ل 中さえ戻ればそれでいいんだ 叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう OK 一緒に行くよ馬屋はすぐそこだよ行くぞやる OK あれなやつとしていらんならとは よこず野郎ちゃん馬屋へ急ごう ل や ذ ه ب إلى الأحسن هيا أ ب べ حصان الأبيض أنا こやつらは軍馬浜に連れて行かなかった馬だ命拾いしたね運がいいどの馬に乗りたい أريد هذا الحصان <laughs> أما الرحلة كلها لا ليس الآن أسود آه. وايت هورس نوبو الثقة سورة أكيد سورة خزير ضوء من السماء هاي سورة يا روح بلدة كومودا عاصفة على وشك الهبوط والله احنا رايحين عند عمه الحين شمرة لعن ابو الجو البطل يحتجزون خالي هناك ودي اجرب العرض ولا اسلوب اللعب اما ما يمديني لحظة العرض اتوقع صح آه، شاشة سينمائية عرض اي قناع مجهز يلا ما ادري وش ذا نمط كوروساوا هذا هذا النمط يلعن شكله اه ساموراي 大手門から入るハーンは足立殿を生きたまま殺し武士を皆殺しにしたこの恥はすすがねばならぬ正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ猛虎もそう考えるだろうだが اسمع كلامي يا ر ودي العب اللعبة كلها كذا ابيض اسود ايش رايكم؟ ك ن في كلب نزالات عند الاقتراب من منطقة يمكن يعني الأتى في نزال بجرد تقترب يوجيكو ليه خسرت النزال على كيفك واو اي دو نوت لوز وشلون اسويه طيب اوكي نجربها 志村殿を返してもらうぞ志村殿を返せろواتش ليه ليه خسرت النزال شو نسوي آه، آه، بسويها اضغط مثلث صح ولا ايش اوكي اوكي ليتس جو ليتس جو شيميرا دونو شيميرا دونو اوكي عرفت <laughs> شوتو ماتاكو داساي آخر مرة يونا لسه جريئة وعازمة على فعل مبؤوسها آخر مرة إذا ما ضبطت خلاص أتوقع إني أعلق على المثلث زي كذا حررتها وقتلته samurai. Ooh. لحظة لحظة شوي العرض آه وش هذا اللي هو إظهار الدماء تعطيل تأثيرات الدماء أثناء آه نشوف المعطل لا آه يعني ما يكون في دم طبعا هم اليابانيين كذا انه هي شرائط حالة العدو فعل وريقة وزيمس Let's go you now يا تاني Ah, انحل معانا ليتس جو There you go. Cool. سأنهي معاناتك أيها الوقت. Let's go. جاء أوه وتقاتل واحد قتلتيه طيب اوكي هاي زل <laughs> لا يمكن المواصلة ليش؟ علي ذلك هاي جهز ال نيجيرو اوكي خلينا نرجع اللون يخرب بيتك Okay. I need healing. لا لا مت لا قوم لا تخسي ترى صعبة اللعبة على فكرة ماني متعود عليها <laughs> مرة صعبة اوكي ح... اوكي اوكي بلعب زي السنة ما علينا يخرب بيتك انت والله مره صعب سأكسر دفاعك والله بهيل يا حبيبي القم اوكي وش في هنا تفادي السهام قبل اطلاق السهام Archer. خلينا اطلع اشوف ايش في فوق هل يوجد شيء هنا؟ لا يوجد الله ينزل دمي اوكي أروني مهاراتكم ساندرا دشتي ساموراي أيوه. This is how it's done. اوه والله قاعد صارت عليه لا مو كذا يا ابني ما قال ان خاله ميت اما ينتقم شلون درى انه مات طيب لا ما مات اوكي انه كيف ايش صار خان おやつに見せてやる سأريه بالنار 我に蹂躙されて情けをこう姿をななさあどうする堺人堺を 死ね来い来い一度も来いうじが見ておるぞ。諦めろ、堺人。だそれけどめ。 يلعن ضربة واحدة يطير دمي ايش في؟ اه لازم اخسر يعني اوكي <laughs> يا ميرو يا ميرو الساموراي لا يستسلم ابدا ميسيتياريو 私は禅の境 I will kill you والله قوية رمى أبوه أكيد فشلت أبي ساعدني وما ساعده هو صح؟ هرب يو تخيل ابوك يطلب المساعدة وانت تسحب عليه لا شرف لك اتوقع هذه العلامة خاصة بساكاي انا اسف يا ابي لكنني يجب علي الهروب وكسم يعني سيد الشام سورو سورو ديس لقد حان آه، الوقت إما مايرو شكلهم بيقولون ايه ليه ما قتلتها والله سيد آه. العشيرة اوكي عجبتني طريقة انه قاعد يقتلون بعدين يجيبون ماضيه بعدين كذا فهمت 鳥となり見守ってくださいご本人がお伝えくださいましょう助かった助かった井殿の息子とあらばお前は我が子も同然だありがとうアダチ طبعا سكاي اتوقع هي كانت اعلى ع ش ي ر ل ما ن ق ذ والدي 誠のもののふよありがとう انه غ... آه، والله ما ادري بس اتوقع انه عرف ان ابوه ما له شرف لانه قال ساعدني والله ما ادري آه. وليته يعني قتلوا زعيم ولا شيء واحد ز... زلابه احس لقد كنت جبانا جين それでも武士か اتوقع من هنا ب ي ب د تدريبه 息子を守るため戦で死んだのだ無念はないそれがモノノフ、これからはお前が意志を告げはいあやつの魂を この太刀に宿っておるこれを父と思えありがとうございます父上母上母上母上とか父親にエビ母親にお前 غدا わしの砦に来るがよい。نعم يا اخي ودي اعيش بعصر الساموراي صح انهم زلايب بس يا اخي زلايب كفو يعني <laughs> انا مولع جدا بالحقبه القديمه اوكي يعني ال... يعني زي ما يقول لك الكسندر العظيم اللي ما يعرفه طبعا يبحث عنه هذا الرجل قاد الجيش وهو بعمر 17 يمكن وبعد ما مات والده بعمر العشرين راح غزا العالم وهو بعمره عشرين لمدة 13 سنة غزا الفرس وغ... طبعا هو يقولون انه هو افضل استراتيجي او افضل محارب او افضل كونكرر قاهر آه نعم يو الرسم أليم اتبع الرياح وحيثما توجد الرياح هنالك ساكي يا أخي شوف شوف شوف والله الصور أنا بجرب طور الصورة يمديني آه قائمة حركة الكاميرا جثوم يا أخي والله مرة بطلة الرسم أليم خاصة مع البحار

هل يمكننا غير أن نشعر بالضعف؟ اللي يعجبني باللهجة اليابانية عندهم هذه آه. نعم، الغلظة في الصوت هذا لبسه بطل الازرق مره عجبني ساموراي انت واشكالك لا تقعد تحش فينا يلا انت اكيد يبحثون ع ن 馬が逃げちまったじゃないか主の元に戻るよう引きつ来い来い يعني هيا ت لو في حصان لوبو もうこはあんたを探してる。 お主は逃げろ俺が猛虎兵を引きつけるタカを助けるまでそばを離れるつもりはないよではまず火星を得ねばな腕が立つといえば、yeah. 石川先生や足立政子殿まさかこのお二人をタカだって腕はいいあの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が見つかる城に忍び込める道具だって作れるよでは壁を登れるようなものは タカの腕なら朝飯前さ捕まった場所はケチのあたりだったケチお主は先に行っておれ後で向かおうあの子は弱いから長くは持たない、ユナ必ず弟は助ける يمكن والله ما ا د ر い ا い م い م هيا ي い يوسف يجب い ل الورود البيضاء في الالعاب بلاد بورن سون اوف سندر جيرم المهم لها وقع جميل عليها آه لا لا لا لقد وصلنا إلى السهول البيضاء واو واو صقر بمشو بريزين غوستو اوف سوشي المشهد الأول إنقاذ شمرا على العموم كان معكم محمد من قناة وابا إذا تبوني أكمل آه الحلو هذا نعم لايك سبسكرايب فعل التنبيهات اشترك بالقناة سوي جوين يلا سلام